Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Sedeto. Yuk ah. Jangan live mulu, jangan live mulu sahabat-sahabatku. Ya jaga kesehatan, jaga kesehatan. Yuk kita makan nih, makan lagi, makan lagi tuh. Ikan asin ya, ikan asin dicabein tuh pakai orek tempe. tuh kesukaan siapa tuh biasanya tuh yang di Arab ya suka tuh. Sama kol nih, kol, kol tuh. Ah, enak kali suasana suasana jalanan mulu bosen capek macet hmm. yuk yang di Arab Saudi ya sahabat sahabat tuh, yang di dalam negeri pun luar negeri tetap semangat semangat berkarya menghibur diri pribadi dan orang lain ya kita hiburan dibikin asyik dibikin aja bikin enjoy aja ya nggak usah bikin pusing itu udah pahit pahit ya dengan makan inget ya jangan lep mulu jangan lep mulu makan makan makan makan makan jalan jalan males ah? hmm. ya ah. makan ya makan makan minumnya minumnya tuh kalau malam bir bintang ya anggur anggur kalau malam yang lain nih teh biasa Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina Suasana di perkampungan, perkampungan Jakarta ya. Cabe, cabe. Yo, pasti suka cabe yo. Ayo makan. Ikan asin, ikan asin, ikan asin. Muter-muter piringnya malam saya gadang sampai pagi ya kalau ada yang mau live mau ini ya saya hadirin dan saya hadirin dari ingat di kampung nggak ingat di kampung di sawah di sawah di empang kan cabenya ada metik punya tetangga metik ya Mama Palen, Mama Palen, eh Cindy, Cindy Bohai, makan lu, makan lu, mampir gue tungguin ya. Bang Heri Bang Heri mukbang ayo makan ya sahabat-sahabat saya yang berada daerah Cipulir ya Peninggaran ayo mampir-mampir ya Bunda Diana yang bisa sekolah ayo mampir ke sini nih di rumah saya lagi di rumah nih yuk makan yuk makan baru bangun tidur langsung makan cabenya banyak banget biasanya ramai anak-anak lagi pada ini pembakar napel saya diajak males banget capek cina. oh santai aja ya buat sahabat-sahabat pemula jangan terlalu mengejar ngejar subscribe ya jangan barbar santai aja selalu aja bawa enjoy aja lihat aja trik-triknya ada kan udah saya kasih dua-dua saya upload ikutin aja lah seperti itu bohong ya berdasarkan pengalaman pribadi saya Ada saatnya makan saat nolak hiburan joget-joget kakak santai makan video mau dimanapun bisa bikin video ya santai aja lah nggak usah terlalu bagus-bagus mau di toilet juga bisa lihat ya video-video saya jarang-jarang edit ya ya alhamdulillah sih ada aja yang nonton nggak usah takut nggak ada yang nonton bis bis ikan ikan bis bis ada mau hujan hujannya nggak jadi habis makan tidur lagi bangun dah jam 6 maghrib mandi jam 7 jalan dah biasa aktivitas malam ketahuan loh, ngawas. Terus ada cabe, nyak, cewek, cewek yang bohe juga lewat nggak bakal ditegur ya. ya buat pemula-pemula tamat berkarya ya bikin video nggak usah bagus-bagus santai aja santai aja jangan takut nggak ada yang nonton upload kalau bisa ngedit dan ya edit kalau nggak bisa nggak usah diedit santai alhamdulillah ya kita bisa masih bisa makan ya diberikan rezeki dari Allah nikmat ya Allah kita syukuri yang ada hidup ini bawa asik aja bawa enjoy aja ya ya kaya tidak akan dibawa mati ya oke okay? I will can supporting you thank you thank you thank you terima kasih jangan lupa jaga kesehatan makan makan yang utama makan jangan lep mulu jangan lep mulu jangan lep mulu dan kalau sudah bisa lab lab jangan jadi penonton terus ya lab lab lah pasti ada yang hadir ya ntar kalau nggak ada yang hadir saya yang hadir ya. <coughs> aduh pedes semangat semangat berkarya ya menghibur diri pribadi dan orang lain ya tidak usah perlu dengan peralatan yang mewah seadanya aja udah hmm. Iya dengan peralatan seadanya contohnya ya banyak yang dimonet ya santai aja santai enjoy bro oke okay, thank you miss sister uh, brother ya Arab Saudi Kuwait Assalamualaikum Alhamdulillah, wa tamsak tamsaki Singapura Filipina tamsaki thank you